هذا ابسط شيء فيكم تعملوه بال SSR وال Arduino اذا كبسنا على الزر بيضوي الضوء اذا كبسنا عليه مره تانية بيطفي الضوء هقرب شوفوا التوصيلات بالمناسبة البرنامج معمول يعمل debounce حتى ما يكون في رعشة بال input مثل ما انتم شايفين ال Arduino متوصل بالكهرباء مش متوصل بالكمبيوتر لأنه هو already متبرمج